пайғамбарымыз білесіздер ме жоқ бірінші сұрағым былай пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам қанша жасында пайғамбар болды эле элүү беш жасында мен аны да білмеймін демек пайғамбарымызды билбесек сіздерге мына китеп белеке берейін пайғамбардың ким аттуу китеп ушул китепти окуп чыгыңыздар э биздин пайгамбарыбыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қанша жашында бұл алаңдан өткен вариант алтымыш алтымыш бир алтымыш үч алтымыш бир бұл кітапты сізге белекке береміз ал эми болсоңдан ба утузаңызда сізге белек пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадичен екеуіңізге қанша жашында үйленген жыйырма беш жашында пайғамбар қырық жашында пайғамбар болған ұл балдарға намаз қанша жасында парыз болады он эки ассалому алейкум урматтуу мусулман бир туугандар сиздер менен жагымдуу жарыяны бөлүшөйүн деп чечтик мына бүгінден тартып пайғамбарымызды таныйлы аттуу китеп оқу онлайн конкурсы старт алды конкурста абдиев мустафа ұстасымыздың қалеміне таңдық, пайгамбарың ким аттуу китеби оқуға қойылған. Бұл китепти оқыған инсан пайғамбарымыздың чырайлуу құлқ мүнөзү жана үлгүлүү жашоо турмушунан қавардар ғана болып қалбастан, бұл дүйнөдөгү сонун белектерге дағы ээ болуу мүмкүнчүлүгү жаралды алар Баш байгебиз Умра сапарына жолдомо. Екінші орынға 20 миң сом, үшінші орынға 10 миң сом, төртінші орынға 5 миң сом, бешинчи орундан онунчу орунга чейин кызыктыруучу белектер дайындалған. эскерте кетчү нерсе бул китеп аябай жеңил жөнөкөй жана түшүнүктүү жатык тилде жазылгандыктан ар бир жаңы окуп жаткан адамдын да баш байгени утуп алууга толук мүмкүнчүлүгү бар андыктан жети жаштан 70 жашка чейинкилер чамдаңыздар конкурска 5 бешинчи майда 10 онунчу майда китептин 2-ші басылышынан сынак жыйынтыкталат сиздерге ийгилик каалап урматтоо менен кенч билим жамааты ассалаумағалейкум рахматулла достор сіздермен қайрадан илим издеп долбоору биз бүгүн илимдүү инсандарды гум соода борборунан издемекчибиз колумда турган Пайғамбарын ким аттуу китеп биздин долбоорго катышкан ар бир инсанга ушул китепти белекке бермекчибиз буюрса айта кетчү нерсе бул китеп тууралуу азыр кыргызстанда республикалык деңгээлде конкурс жүрүп жаткан мезгили баш пайгы умурага жолдомо алсаңыздар болот экинчи орун жыйырма миң сом үчүнчү орун он миң сом дагы бир топ ушундай кызыктыруучу белектер бар бул китепти кыргызстандын баардык китеп дүкөндөрүнөн сатып алсаңыздар болот каттоо бешинчи майгача уланат Бұл конкурска катышам деген инсандар астындағы номерлерге жазып катталып койсоңуздар болот андыктан баарыңыздарды чакырабыз шашылыңыздар Бізден эч кайда алыстабаңыздар ассаламу алейкум биринчи мындай Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам канча жашында пайгамбар болду эле ал суроого жооп алтымыш нет шашпаңыз пайғамбар болған демек қырық жашында машалла тұра жоқ қырық жас варианттарын айтайын отыз беш қырық қырық беш тридцать пять жасында пайғамбар болған машалла тура жоқ қырық жасында машалла демек қырық жасында болған иә сізге жардам берейін иә Вариант отыз беш қырық қырық беш отыз жоқ демек қырық жасында қырық ә? жасында қырық 40 жасында машаллах деген сұрауға жауап бердік отыз нәрсе білемін қырық жасында иә қырық жасында қырық жасында қырық бір қырық жас қырық жасында қырық бір қырық бес жасында біраз ашып кеттік қырық екі қырық жасында екен иә ұл намаз қанша жасынан парыз болады он екі пайғамбарымыз білесіздер ме жоқ біз мұсылманбыз біздің пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассалам келіңіздер мындай қылалы сіздерге мол кітапты белеке берелі пайғамбардың ким атты кітап пайғамбар саллаллаху алейхи өмір баянын оқып шықсаңыздар болады әрбір мұсылман адам пайғамбарын біліш керек баянын біліш керек демек пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қырық жасында пайғамбар болған екен да елу бес жасында урматтуу достор егер сіздерге жақын күндө фото видео же жарнама үшін роликтер тартуу керек болса, анда сіздерге эл студиясын сунуштайбыз өз үшін мыкты білген профессионал жигиттер сиздерге кызмат көрсөтүшөт андыктан эч ойлонбой кайрылсаңыздар болот пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча жашында бул дүйнөдөн өткөн билбейм демек алтымыш үч Э? аны да билбейм сизчи алтымыш үч демек 63 жасында өткен екен, экен ә? 63. вариант 60, 61, 63. 61, 62, 63 жаштарында. 60? 63 жасында Қайсы вариант қалды? 60. 63. 60 қанша емес? 63. 63. 63 жашында, машалла. Ұмытып қалдым. Демек 63 жасында екен, ә? 63 жашында. 63 жасында маржаш алтымыш үч канча деп алтымыш үч алтымыш алтымыш үч жаш алтымыш үч жаш акыркы суроо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча жашында хадиче энекебизге үйлөндү эле жыйырма беш жыйырма беш жашында экен машалла сизге мындай китепти береке беребиз пайгамбардын ким аттуу китеп мен аны да билбейм ооба демек пайгамбарыбызды билбесек силерге мындай китеп белекке берейин пайгамбардын ким аттуу китеп ушул китепти окуп чыгыңыздар э 25. Evet, 25 yaşında үйленген екен, иә машалла. Ошондой болсо сизге мында китепти белекке беребиз. Пайгамбардын аттуу китеп. 25. Демек 25 жашында экен, э? Машаллах, туура жооп бердиңиз. Сизге мына мындай Пайгамбардын ким аттуу китепти белекке беребиз. 23. Жооп. 25. Қанша? 25. Демек 25 жашында екен, Машаллах. Сиздерге мына кітапты белеге берейін. Пайғамбардың ким аттуу кітап. Ушул китепти окуп жүрсөңүздөр, э? Чоң хадисенің өзі қырық жасында болған пайғамбарымыз жиырма бес жаста болған машалла сіздер барлық тұрған сұрауға тура жауап бердіңіздер сіздерге мынандай пайғамбардың ким атты кітапты береке береміз сіздермен разы болсын жиырма беш жасында өзім он беш жаш болып хадижене хадиже қырық жасында болған машалла бұл пайғамбардың ким атты кітап сізге береке береміз ә, варианттарын айта кетейін жиырма үш жиырма төрт жиырма беш жас болғаны өзінің 15 yaş Ulubon. Ova birinci ayolları. 23. Demek 25. 25 yaşlar. Maşallah. Bu kitap sizga delik ederiz. Al emin olsam daha mı? 30 sanızda sizga delik. 25. Demek 25. Maşallah. Allah taala bildiğinizlere delik versin. Kaçkanızlar için çok rahmat. Ee, Sizlerge bunday ee, Peygamberin kim attığı kitap diye belek vermekçiyiz. демек жиырма беш жашында э дәл сізге қашқаныңыз үшін мындай пайғамбар хикмат кітепті бере береміз иншалла ошол китепти окуп чыгыңыз буюрса пайгамбар саллаллаху алейхи өмүр өмүрбаянын кеңири ушул жерден таанышып чыксаңыз болот э жыйырма беш жашында машалла туура жооп сизге мындай пайгамбардын ким аттуу китепчени белекке бермекчибиз жыйырма үч менен жыйырма беш демек демек жыйырма беш туура вариант бар бизде жыйырма беш жашында машалла аллах тағалам елімізге береке берсін пайғамбар ким атты кітап сізге береке беріңіз жиырма бес жасында жиырма бес жас жиырма бес жасында сізге береке сізге мындай қыламыз сізге мына пайғамбардың ким атты кітапты береке берейлі иә кітапты китепти оқып шықсаңыз пайғамбарымыз туралы толық толук баяндап берген э жыйырма беш жашында жыйырма беш жашында жыйырма беш жашында машалла туура жооп сіздерге мындай пайгамбарым ким аттуу китепти береке беребиз шынымен достар біздің елімізде долбоорыз соңына шықты біз ақырғы сіздерге мындай елімізде долбоордың қайсы областтан көргіңіз келеді біз бұйырса жеті областты қыдырал деп жатабыз қайсы областтан шақыру ең көп келген болса біз ошол областқа баралы деп жатабыз иншалла астына комментарийге қайсы областқа барууну жазып қойсоңуздар болот біз сіздерді иншалла ошол комментарийге қарап қайсыл областтан шақыру көп түшкөн болса ошол областқа барганга аракет кылабыз ассаламу алейкум рахматулла